我们聊些有趣的事情，别把气氛弄得如此低沉。 我知道这几天你心烦，每个人都活都不简单。我知道如果把你换做我，我也会冲动，也会不安。即使天塌了，还有我在身边，没有什么不解的难。外面纷纷扰扰。 早早，我们别再闹了。这个冬天依然很冷了，我们靠在一起好吗？我。 有些有趣的事情，别把气氛弄得如此低沉。我知道这几天你心烦，每个人都活都不简单。外面纷纷扰扰，里面乱乱糟糟，我们别再闹了。现实生活本来已很。 手给我吧，外面纷纷扰扰，里面乱乱糟糟，我们别再闹了。这个冬天依然很冷了，我们靠在一起。 纷纷扰扰，里面乱乱糟糟，我们别再闹了。这个冬天依然很冷，了，我们靠在一起好吗？外面纷纷扰扰，里面乱乱糟糟，我们别再闹了。现实生活本来已很累了，把你的手给。 我们靠在一起，好吗？